армысыздар кешегі жолдауында президент тоқаев жерге қатысты да мәселелерді көтерді осы жөнінде ел жер қозғалысына көптеген адамдар хабарласып пікірімізді білдіруді сұрап жатқан соң өз ойыммен бөлісейін тоқаев жолдауында мал жаятын жерге шаруалардың қолы жетпей отыр әкімдер түрлі себептерді сылтауратып ықпалды адамдардың ығына жығылып бұл мәселені шеше алмауда сол үшін үкімет құзырлы органдармен бірлесіп жағдайды өзгертетін батыл шаралар жасау керек жеке қосалқы шаруашылықтардың малын жайылымдық жермен қамтамасыз ету үшін тез арада осы туралы заң жобасын әзірлеу керек деді дұрыс қолдаймыз бірақ көріп отырғанымыздай тоқаев жер туралы айтқанда тек жайылым жерге ғана қатысты мәселені айтты бұл дұрыс емес деп ойлаймын себебі жердің шешілмей жатқан проблемасы тек жайылым жерге ғана тіреліп отырған жоқ президент жерге қатысты басқа да проблемаларды шешуге тапсырма беру керек еді атап айтқанда пай мәселесі жөнінде кезінде билік халықтың мүддесіне қарсы заң шығарып халықтың пайларын алдап алып жекелеген адамдарға сатып жіберген нәтижесінде бүгінде мыңдаған тұрғындары бар ауыл аймақтың жерін бір екі адам ғана иеленіп отыр ал сол жердің иесі егесі ауыл тұрғындарының не егіне кетін, не мал бағатын жері жоқ бүкіл елде осындай жағдай қалыптасқан мұндай бассыздыққа тез арада тоқтау салып проблеманы шешудің жолдарын қарастыру керек біз жақында ел мен қозғалысының төрағасы балташ тұрсынбаев ағамызбен біраз өңірлерді аралап шықтық халықпен кездестік олардың жан айқайын естідік халықтың әділетсіздіктен биліктің жасап отырған қиянаты мен бассыздығынан шыдамы таусылған егер үкімет тез арада мәселені бір жағына шығарып халықтың көкейінен шығатын заң қабылдамаса бұның арты үлкен дауға ұласатыны анық одан кейін жер кодексінде әр қазақстан азаматы он соттық жер алуға құқылы деп жазылғаны белгілі сондықтан президент заңның орындалуын қадағалаңдар деп тиісті органдарға тапсырма беру керек еді біз жерді халықтың бәріне бүгін беріңдер деп отырған жоқпыз бірақ алдымен бала шағасымен талай жылдар квартирадан квартираға көшіп үйсіз күйсіз жүрген жандарға тұрмыс тауқыметін тартып баспанасыз қиналып жүрген адамдарға көп балалы аналар мен мұқтаж жандарға беруге болады ғой әкімдер бұрынғы әңгімелеріне басып жер жоқ деп сылтауратпасын жекеге өтіп кеткен жерлердің барлығы мемлекеттің мұқтаждыққа деп жатқызылып халыққа үлестіріліп берілу керек егер бұлай жасалмаған жағдайда көп замай халық өзіне тиесілі 10 соттық жерді күшпен тартып алуға мәжбүр болады қорыта айтқанда президент тоқаев тек қана жайылымдық жерлер ғана емес жерге қатысты барлық проблемаларды шешу үшін жер кодексіне толықтырулар мен өзгерістер енгізіңдер деп үкіметке депутаттарға тапсырма беру керек қазір біз халықтың талап тілегін билікке жеткізу үшін ұсыныстар дайындап оның орындалу тетіктерін жасап жатырмыз жақында депутаттар мен жер комитетіндегі мамандармен талқылайтын боламыз өз ұсыныстарымызды қорғап қалу үшін күресетін боламыз заң алдымен халықтың мүддесі үшін жұмыс істеу керек халықтың мүддесін қорғамаған заңның бір жапырақ қағаздан айырмашылығы жоқ аман болыңыздар ағайын құрметпен еркін рақышев